to nasłał. Takim? Tam, e, ako to mam prodać? No lebo chceli otráviť ľud. Mhm. Tak. A teraz ja mám len kurčatá jesť, ako? Mhm. A vy máte dobro, bablo? Kolik vy platím? A ja viem e, už, či máme dobro, či zlo. No. no. To, już už ani Boh nevie. A jest ładna u was e, prezydent, pani <laughs> Vadná, to viem, čo je. Pekná. Tučná je, áno, už bachratila. No. Skromná sa robí. Uh-huh. Byla u nás v Varšavie. Bola, hej? Byla, no. Kedy bola? Veď, a byla, hej, e... Bola už aj, poslednú bola aj v Rakúsku, aj vo Viedni, aj v Ríči, hej. Byla, Na święta było Dzień Wojska Polskiego. Jak wiem, hej. Byli. No. no i co, tu pri... E, pri Mama nabiera wodę. I wodę i... Berete si tú to vodu, no. to je no. dobrá voda. Dobrá. Nepili no. ste ju? Pili, pili. No. My to stále tu chodíme brať, mhm. odjak živa. V lete tu je moc ľudí. Vy ste tu na koľko teraz? Tá, na ženu. Ja čekám na ženu Ale tutaj. Ale myslím, ako dlho ste tu? Nerozumiem. Uh, no, na dovolenke týždeň? No, no. A ešte týždeň? Ešte dva dní. Dobre. Mama, koľko ste tu? Ja by som No, celkom dobre. Už počkám. Tu nás ujom kod chodákam. Mama má rada Poliakov. To mama? My mali rodinu polsku. Kam? E, kde to? V Novom Targu. A, v Novom Targu. Oh. Raz som tam bola v živote. Tam Aj bazar je, v Novom Targu bazar. Hej? Taký veľký chlap. Veľký, no. Jerguš chodil na lodi. To bo mam jej rany. No. Bez razu zła, koniec bo Bauriarnik chłapisko. Boże, wiecie co to jest za żywo, to to... Chyba, na nasza? Nie. Nie? Tam, kadi. Tam, tam moči? Kadi, no. A vy kde máte e, e, muža? Muža? Muž. No. Ja som mala dvoch, už tretieho nechcem. <laughs> Hej. Dva razy som sa stihla už robiť. Stihla by som sa aj desaťkrát, ale už sa mi nechce. Idem papiere čítať. <laughs> Jedného som mala Slovaka a druhého Škóta. Oh. Naozaj. Škód bol dobrý. Dobrý. Starší. I kam je? Tam je v Škótsku, v Edimburgu. Mhm, v Edimburgu. Ale dobrý chlap. Uh-huh. Len se tam, on im prepne. Oni majú tú fantáziu. Uh-huh. to sú tie primorské státy. Ale dobre. To mám po sobi toto. Uh-huh. no. Uf to... Prešla som toho, Ujo. Mm. Hm. Potom vám tyle vody? Moc tyle vody? 30 fľaš. Mm. Dneska máme asi menej 20. <laughs> No a to bude stále chodiť. No to my chytro popijeme. No. A to sme len traja. A keď sme desiatí? Ja? No, keď desať nás. <laughs> No to to jest ta stranda. Tak mnie nie ma cygarety. To są jeszcze nie zażyła. No, ona tam nie ma cygarety. Bo to tam zdejmowała cygarety. samą wodę pijecie, czy robicie herbatę z tego? Wiecie co? Mój kamarad na przykład aj na polievku to dawa. Mhm. No. A takto si to dáva aj do varenia Normalnego. Obyčaj, a káva je z toho dobrá. Dobrá, dobrá. Mhm. Ale z čerstvej. Keď už je od táta 4-5 dní, už není taká. Mhm. Čerstvá. Ona da, a za 2-3 dní? Nie. Nie, dobra. Dobra. Do Ale- pięciu dni, nie? Pięć dni Tak. jeszcze można. Um, ona, víte čo, takedy bola silnejšia. Mhm. Už teraz není taká silná. Mhm. To, tieto pramene tu, to sa oni striedajú. No tak e, Slovensko má veľa, najlepšie na svete. Hej? Keby mali Slováci rozumu, chytia sa. Tak by sme mali peňazí po koko. No a prírodný živel. Ale my sme somáre, tak máme takto. No. Nám je dobré aj takto, tak mama. Bože, už máme iba jednu. Húra. Teraz ju obraví. Tak maj stojí mama jedna noc 80 euro. V tu to hore. No, naozaj teraz mi ju povedala. Lebo som sa pýtala. Lebo že sú tuto ubytovaní, že tam 15 eur u koho, tak mi vraví, že to ste sa boli naozaj hej pýtať, že ja. koľko stojí. Ja, 15. Ano. Myslím, to mají, 80 no, eur. byli tam, no, tak bylo. Pane Bože. som... Pravím Hollywood. Ba, sme tam da kedy ako deti chodili, to plávať, plávať, všetko za zadarmo som mala tam. Môže, dla, dla vás je ta, nie, no, No. niže, ale u, dla Polakov je moc. A čiže 80 eur, veď to... Bežne 30. Veď pre Angličana to bude dosť, tak vám poviem, čo má aj peňazí, netáram vám. No? no vidíš? Muž bol ma pozrieť v júli, tuto boli ubytovaný, ale nižšie ako sa už ide ešte z Uhorskej, len tam, čo majú priváty domov. Tak 20 eur za noc na jedného. Ale je samý všetko. No 20. 20, 20 mama. Nie. Nie. 20. Áno. A jedlo sami. Ale všetko mali, hej, televízor, voda, toto. Ale uteráky nem. Prišiel ku mne. Dana, nemám učeráky. Vrejme to, že nemáte, veď keď máš ubytovanie, musia byť učeráky. Že si majú dať sami učeráky. Boha. No aby nedostali ty. <laughs> No, aj za detko. Detko 12, 12 eur. 12 <laughs> rokov. Normálne platí 20 eur noc. No, no. tu už aj za batona budete platiť, ešte ho len kojiť budete. No, hrôza. No sa má ostať. No hurá, poďme sa. Veď ja to s tebou odvlečím, poďme už. Kde? Len pozrieť a poďme. Takže tak, no a u vás ako v Polsku? Dobre. Veľa korun platiť. <laughs> Za co, za, za co płacić? No za elektriku, A. za domy, za wodu. No, U nas to mamy ako... Tak u vás. A u vás ile? A U vás to, Veď u nás wisują każdy drugi tydzień. Aha. Goro. Słyszycie? Guten Morgen. Ja som ti volala, Goro, ale už nie treba, lebo Jano bol nahnevaný, nemal čo fajčiť. No. Jaj, a kde si ho mal? Jaj, a teraz si tam ešte? No, tak mu pozič prosím ťa aspoň 10 eur. Ja nie som tam teraz, lebo ja som išla s mamou do Jana. Až piatok? No veď zajtra mu dúfom tá osoba dá peniaze. Ja mu idem teraz meso kúpiť. jaj, jaj. No nic, ja mu